siamo con Vita Zanolini della Cittadella Internazionale di Loppiano, tra i promotori di Loppiano Lab che arriva alla sua quarta edizione. Allora Vita, possiamo chiederti che cosa significa per Loppiano accogliere questo evento di Loppiano Lab, ma allo stesso tempo che cosa Loppiano Lab lascia a questa cittadella internazionale dei focolari? Ma eh, intanto la parola stessa, Loppiano Lab Laboratorio, allora, lo piano la cittadella, è un laboratorio permanente che ormai sta per compiere 50 anni di vita. Un laboratorio dove si sperimenta tutti i giorni che la fraternità è possibile, il dialogo, l'intercultura e il rapporto tra le generazioni. Allora questo offre la cittadella, un luogo dove con un'esperienza in atto si può potenziare tutta la ricchezza che arriva dalle varie esperienze che durante tutto l'anno, perché l'Opinion Lab vuole essere un laboratorio permanente, eh, si sperimentano e si vivono in varie parti d'Italia. Una caratteristica anche che ha Loppiano e che si esprime in particolare nel programma del sabato pomeriggio che è l'Open City, dove appunto eh, la cittadella apre le sue porte, dove si può incontrare, l'abbiamo chiamata una piazza grande come il mondo, proprio questa ricchezza interculturale, internazionale, perché sono 60 le nazioni rappresentate qui a Loppiano. Ecco, cosa offre, cosa dà anche lo piano Lab alla cittadella? Da intanto è un'esperienza che possiamo dire veramente alla quarta edizione molto arricchente. In qualche modo ci fa raggiungere un passo più avanti nella realizzazione di quello che è il progetto di questa cittadella, cioè testimoniare che è possibile, che è possibile se ci uniamo, se lavoriamo insieme, se lavoriamo in rete, realizzare la fraternità per tutta la famiglia umana. Grazie.